所以在今天的视频中，我们正在披露一种叫做 SwapNext，呃，所以他们的网站是 SwapNext，呃，等 IO，然后 SwapNext 用于交易，即买卖在几秒钟内一种货币加密，呃，然后呢，呃，同时交流 我们把所有刚放使用的货币兑换一个网站，为交易者提供快速打开和关闭的机会。然后呢，他们有第三个，都是以最优惠的价格交易。然后呢，他们拥有独体能力。 他们的呃一个聪明的交换平台怎么会呃这样？通过呃 s w i p e n e x 呃我们的顾客可以访问。然后呢，在他们的叔叔的道理交易系统，你们可以卖给其他人秒，在一个平台上单，系统给我们赢白。 然后呢，在这里我们可以看我们的从多个联系。在这里， <clears throat> 这是我们的现在我们将身体从这里连接往后，我们将看到。 有，呃，的教育是如何进行的以及例如，所以在我的月中，你可以看到我收到了五百五百五十，呃，USD，然后呢，呃，作为奖励你可以看到我说到了五个月美元作为比特币。 呃，在这里有他们的平台统计，他们的经济绩效。然后呢，我的账户统计，你们可以看到是在这里是一百五十 USD，t 然后呢，在这里是一百五十四 USD。t 然后呢，这是他们的所有交易历史。现在呃，我们。 我们认识交易贸易机，呃，然后呢，我们可以看看去呃他们的 Telegram、他们的 Twitter，他们都都在这里。所以在这里，在他们的 Twitter，他们这是他们的 Twitter，他们有四十呃七千七百七十七人在他们的 Twitter，然后在他们的 Telegram，他们有。 是 Tian Run，呃，所以同学们，我希望你，喜欢这个评论，然后他们的白皮书，白皮书中有很多内容，如果你需要呃更多信息，可以自行查看。我们将在白皮书中算计。 所以，伙计们，我希望你喜欢这个视频，希望下次见到你。你认识 Switex 用 C 呃，交易在买卖在这秒钟，每一集中货币加密，又有赌气的能力，在多给加密货币上瘾性。有一个聪明的交换平台怎么会这样？ 通过 s w a t n e x t 我们的客户可以看房访问，所以只有和官方使用的交易平台交易，只可以在一个平台上上松行挂卖硬币。交易所买卖加密货币，货币交易所放在一个网站上，用心 放在一个网站上用速交易者关闭抵挡。呃，现在我们将上层建立两者，如果我们将看到交易是如何向自己。然后呢，我们将分两部分进行知识审查，第一部分是网站了解什么是呃。 呃，Swap Next，看看是什么让核心有种不同。个性将提供什么问题和解决方法？呃，他们没有平方的提问，让我们存在一个山寨问题。所以，呃，所以呢，所以伙祝们，呃，我希望你喜欢这个视频，希望 下次见到你别忘了关注咱们。呃，希望你看完这个评论，照顾好自己。